ကြိတ်အရာအခွင့်အမှားစကားပြောကြားပေးပါရန်မြန်မာနိုင်ငံစီယူသေးကျယောဂအသင်းဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာဦးတင်စုလက်အားစီမင်းပေါ်သို့ကြွရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီယူသေးယောဂရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလူလူကပိုပြီးသိလာအောင်နောက်စီယူသေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ကာကွယ်ထားလို့လည်းရတယ်စီယိုယောဂဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းယောဂမဆိုးသွားအောင်လို့ထိန်းထားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလူထုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမူပြီးတော့ သတိမူပြီးတော့လိုက်နာနိုင်အောင်ပူပြီးတော့အသိပညာဘုဒ္ဓတတွေရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ awareness raising လုပ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ် ပါတယ်။အားလုံးနဲ့သဘောကျဖြစ်ကြတဲ့ဒေသရှိဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ဖြိုးပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျမရေးစီးပွားဟောပြောပွဲမှာစီးကျူလူနာများနဲ့စီးပွားချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲကိုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံစီးကျူသွေးလူရောဂါသင်ကျူးဥက္ကဋ္ဌပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်တန်တန်ရာဆင်းရဲပေါ်တို့လေးစားပါပတ်စားပါခင်ဗျာကိုဝင်းကြောင့်စီးကျူလူနာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျမပမောက္ခ ဒေါက်တာမိုးဝင်းအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်စည်းကြိုတွေမှာထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာ target level ကိုဘယ်လောက်လောက်ထိထားရမယ်လို့အမသိထားပါသလဲဟုတ်ကဲ့ target level ကတော့အစာမစားမီမှာ65အောက်ရှိရပါမယ်အစာစားပြီးတနာရီမှာ140အောက်ရှိရပါမယ်ရှင် DKA လို့ခေါ်တဲ့စည်းကြိုစိတ်တက်တဲ့အန္တရာယ်ဟာဒီကလေးတွေမှာမြန်မြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်